эң жөнөкөй динамометрге горизонталдуу түрдө орнотулган металл зымды бекитебиз суунун бетине куюлган идишке зымды түшүрөлү андан кийин акырындык менен динамометрдин учунан кармап суунун бетинен зымды жулуп алабыз динамометр пружиналары керилип зым суудан дароо ажырап кетпесин көрсөтүп жатат аны жок кылууга аракет кылуу керек демек зым менен суунун молекулаларынын ортосунда тартылуу бар